Eh, dolga leta sem tudi poučevala eh, risanje v različnih šolah. In eh, zdaj, na stara leta, pa se, se popolnoma, torej popolnoma posvečam svojemu osnovnemu poklicu slikarstvu. Stara sem 87 let, to se pravi, tista generacija, ki je doživela drugo svetovno vojno in ki je, ki je, eh, torej, ki je doživela velike spremembe pre, med vojno in tudi še potem po vojni. Eh, moram reči, da, se, da smo si svet, predstavljali drugačen, po, po drugi svetovni vojni, da bo nastal drugačen svet, kot je taki, v katerem živimo danes. Ampak človek mora pač eh, se znajti v življenju ne? in prilagoditi eh, svoje pričakovanja temu, kar, kar, eh, kar se dogaja v družbi težko je reči, da sem jaz takrat, ko sem bila zelo aktivna v Ljubljani in ko se je v Ljubljani ogromno dogajalo, ko so bile stene polepljene z spiski talcev in ko so vsak dan eh, pravzaprav eh, nekaj strašnega zvedel, da je bil človek razpoložen vsega, da bi zdaj pa ustvaril kakšno veliko umetnost. Jaz sem v kljub temu, če sem imela kaj prostega časa, zato, da obstanem kot slikarka. Nekaj eh, delala doma. V glavnem, v glavnem eh, take, eh, predvsem, eh, take program eh, Akademije Zagrebške. Toliko, da sem eh, da sem obdržala neko kondicijo. Ampak svoje slikarsko znanje sem pa <coughs> lahko uporabila šele eh, potem, ko sem prišla v Partizane.